recuperem la inversió eh, al transport públic, la inversió eh, que és responsabilitat de, de TMB i aquest any eh, doncs ho fem amb 87 milions d'euros. Això significa doncs, un increment del 90% respecte de l'any passat. Eh, multipliquem la inversió en bus, és molt necessari doncs, eh, comprar nous autobusos per donar un millor servei, per rejuvenir la flota i a més eh, doncs, per fer-ho amb una flota més eficient eh, invertir també en el manteniment ferroviari de baixa intensitat, que és responsabilitat de, de TMB, i dos darrers conceptes, també un manteniment a, eh, a nivell de, de les estacions, dels vestíbuls, i també de la, de la necessària renovació tecnològica perquè doncs, diferents dispositius de, de la companyia s'enfronten a un procés d'obsolescència i també doncs, era, era urgent